Three. Mein lieber Francisco, vor zwei Jahren haben wir mit unserer, mit unserer Gruppe dein Dorf Colpacucho in Peru besucht, in den Hochanden. Und du hattest uns erzählt, dass ein Gemeindehaus fehlen würde und hattest uns gefragt, ob wir helfen könnten. Und Elke und ich, wir sagten beide, ja, wir werden versuchen, dass wir dir von Deutschland aus, dir und deinen Leuten im Dorf helfen können. Ah querida Francisco, um, hace dos años que fuimos contigo eh, a Colpacucho, ¿no? en Queros, en la Nación Queros. Y allí en tu eh, comunidad, comunidad sí, Anesio Colpacucho, ah, dijiste a nosotros que sería muy bien que llegar a construir mhm. o uh, eh, sí, a construir un salón comunal, ¿no? que tú mhm. y uh, eh, la comunidad necesita un salón comunal. Y uh, dijimos, sí, vamos a, a, ver qué podemos hacer, ¿no? si ayudamos. Mhm. Vor wenigen Wochen haben wir dann unsere Freunde, Pacos, viele, viele Menschen gefragt, ob sie helfen würden und 40 oder 45 Leute haben gespendet, um das Haus, den Salon Kommunal in Colpacucho möglich zu machen. Sí. Y hace algunas semanas o meses hemos preguntado a amigos y otra gente que conocimos y que quieren la tradición y hemos preguntado a ellos si pueden ayudar y sí, 40, 45 personas, muchas personas han ayudado, ¿no? Ah, ayudado para construir un salón en Colpacucho. Als wir uns dann darüber unterhalten hatten, wie der Salon kommunal gebaut werden würde, wie viel Geld die Gemeinde brauchen würde, da sagtest du, du rechnest damit, dass das Gebäude etwa 4000 Euro kosten würde. Und heute bin ich sehr, sehr glücklich, dir sagen zu können, dass wir das Geld aus Deutschland mitgebracht haben. Y antes hemos preguntado cuánto necesitas, cuánto dinero necesitas para construir un salón comunal. y dijiste que necesitas más o menos 4.000 euros, ¿no? Y ahora estamos muy felices hoy, felices estamos que tenemos 4.000 euros, todo el dinero que es necesario para construir un salón. Me Nos alegra mucho que hoy día te podemos dar Ε, και η ε, Λιμάνια είναι η Αρταμανταπακούνα και και ακούγεται Ασκηρία και η Ακουιωτάνη και η Ακουιωτάνη και η Ακουιωτάνη και η Ακουιωτάνη και η Ακουιωτάνη και η Ακουιωτάνη και η Ακουιωτάνη και η Ακουιωτάνη και η Ακουιωτάνη και η Ακουιωτάνη και η Ακουιωτάνη και η η ελληνική εθνική τσέκα. Γράσιας η εξή. Ευχαριστώ πολύ για την εμπειρία σα. Ευχαριστώ για την εμπειρία για την εμπειρία σα. Ευχαριστώ για την εμπειρία σα. Ευχαριστώ για την για παν πρεσίντε, σα. Ευχαριστώ για την εμπειρία σα. Ευχαριστώ για την кей бошопосту кей маки кукчекну кайкупс калерсаку сентябрь октябрь ноябрь куна не ача кушкан бини кашасаку чей салон коммунал рвайд чейка грашас лайкляй ансмартин елки анчата анчата тонта анчай кику инайлет хвайте фреди тан яча инкомозистив хайкен гашанчей но факс конан кей денеро так банку манчурасах чей манда апоку апокуля our brothers in Germany, mainly to our sister Elke and Hans Martin, who's made uh, real the construction of our communal house. With the, it's a very nice gift that Pachamama gave us, understanding that at our place we don't have a place where we can meet, a place where we can share a food uh, all together, and uh, uh, it's rainy, it's foggy, though we don't have a place where we can uh, gather all the family now. we have that, so we highly, highly appreciate to uh, Hanakpacha, the uh, universal god Kaipacha, uh, power of Mother Earth, Ukupacha, wisdom, by making real it. Definitely, I am going to be in charge of doing it. We are going to start our building on September, October. Hopefully we are going to finish this year. Everything that you donated will be well taken care. I'm going to take this money to the bank first and then little by little, according what we need, I'm going to take it out and then we are going to make real the building of our communal house. From a depth of our heart, thank you very much to all our Paco brothers all over the world. Thank you, thank you very much. Uh -huh. So, ähm, ich werde es kurz zurüber übersetzen. Unser Freund Freddy hat netterweise das Quechua von Francisco übersetzt auf Deutsch und äh, zusammengefasst hat er gesagt, also tausend Dank an euch alle, die ihr gespendet habt. Das ist ganz großartig für sie, denn sie haben es so sehr vermisst, dass sie ein Gebäude haben in Kolpakutschu, wo es sehr häufig sehr feucht ist. Es regnet oft oder es ist wahnsinnig neblig und sie haben keinen Ort, wo sie sich im Trockenen versammeln können oder wo sie ihre Waren, ihre, ihre Nahrungsmittel lagern können, sodass sie trocken bleiben. Und er ist sehr, sehr glücklich, er dankt dem großen Vater, der großen Mutter, Pachamama und äh, allen äh, Spirits, die es gibt, dass, äh, wir, ähm, dass er jetzt das Glück hat, äh, dieses Gebäude bauen zu können. Und dankt euch tausendfach, äh, dass äh, ihr das möglich gemacht habt und alle äh, einen Beitrag dazu geleistet habt. Er verspricht, dass er das Geld sehr gut verwahren wird. Er wird es jetzt als allererstes zur Bank bringen und dann wird er das nach und nach dann wiederholen, je nachdem, was der Bauabschnitt benötigt. Er denkt, dass sie im September anfangen können zu, zu bauen und hoffentlich werden sie in diesem Jahr sogar noch fertig. Und äh, er wird immer nur gegen äh, Belege, wird er das Geld geben natürlich. Und wir vertrauen ihm da auch vollkommen, äh, dass er dafür sorgt, dass das wirklich in guten Händen ist und dass es passiert. Und wir werden euch auch weiterhin auf dem Laufenden halten, wie die, äh, ähm, was passiert und wie weit es ist. Und wir lassen uns immer Bilder schicken. Wir sind leider nicht immer in Peru, um das selbst sehen zu können, aber jetzt haben wir die Chance genutzt, das Geld zu übergeben. Tausend Dank an euch, dass ihr mitgemacht habt. Das ist großartig. Nochmal vielen, vielen Dank an euch alle. Wir halten euch informiert und nochmals bis bald. Dankeschön. Ciao. Ciao, ciao. ciao.